ऐसे ही लोग चाहिए कभी ना भैया बैठ जाओ बैठ जाओ घोड़ा पे चढ़ाए तो नीचे कैसे डालता हूँ रुपया भिजवा रहे हैं बॉबी यादव जसराजा ये हमारे करीब पच्चीस रुपया भिजवा रहे हैं तुम्हारा ढोला अब देखो अब तुम ढोला गवैयो चे गवैयो नौटंकी अब हम दस पंद्रह मिनट भैया